إلى سن الأمن السوداني العام. آه. من آه، الله اخويا La une presse nationale et internationale, vous a été offert par Adijari Adi Adijari Wafabank, croire en لا حتى دي هتكون مجموعه حق انا على ظهرك وانا علقت بالله التزام اخواتي اخواني تقصد هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون فيه شويه ديال الغياب ولا غادي فيه الصفا مع الشمس في كل نواحي الشعب في يد الرشيد الدار البيضاء بحال حتى في ناحيه الدرعه اما في المناطق الاخرى الحال صافي الريح غادي صوت غربي وشمالي في كل النواحي تقريبا وبقوه معتدله عنة ما عدا في عبده وسوس والذهب فاش غادي يكون قوي شويه الرطوبه في الجو متوسطه ما بين 50 و 75% في كافه المناطق ما عدا في درعا وتحلال فاش غادي تبقى اقل من 40%